Я би вам щось ще почитав. Да, от ведь смішно, наверно. Если все дивишся через стекло, ібо слепий і пеняк. От сочиняю <clears throat> для вам експромт. Бо де ж журнал Ярило? Це ж диво, що я знайшов якогось крокоділа. А у журнали тому ой-ой. Скік наспівав мені пісень той, що сидить, десь я ушох. Ну, вісник святий вже. Він проживав колись зо мною, навички у мінську. Да, от давно вже десь я пішов. І думав я, не зустрінемось. І от разок їду в авто. Вдруг на плечко надавив хтось. Господі Боже, да гетто що? Ніц ніколи не боліло. Ну, а потім Друг догадався. Так, так, так, так. <laughs> Михаил мой, если то ты, ну то нажми. Ще разок плечки мені. Ну і нажав. Е, так нажав, <laughs> що я став би пружинка. От і спуваю уже тисячі лят, бито то святиї пісні вам. Спаско святеє вас, мили мої. Христес, Христос воскрес. Івді Білови. Да? Так мене звали. Свини всі.